कौन सा समस्या है तुमको किस वर्ग का क्यों नहीं मिला है सरकार नहीं तो फिर पढ़ाई कैसे कर पाते हो पढ़ाई कोई कोई बच्चा को वाला वर्ग जो पास किया था ना किसी को भाई बहन दे दिया था किताब उसी से सर मैडम पढ़ाते थे तो पढ़ाई हो जाता है अच्छा से नहीं परेशानी ये होती है कि बच्चा के पास किताब नहीं रहने से वो मैंने घर में तो पढ़ नहीं पाते हैं जो स्कूल में थोड़ा समझाया जाता है उसी को समझ पाते जब तक किताब से पूरा वो पढ़ेंगे नहीं तो ठीक से वो नहीं समझ पाते और प्रश्न उत्तर नहीं बना पाते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया इसी योजना के अंतर्गत पाठ पुस्तक बच्चों को मुफ्त में देने की योजना भी लागू किया गया जबकि पंद्रह वर्षीय सुनील कुमार राजकीय मध्य विद्यालय बिशुनपुर फकीरा के आठवां वर्ग के छात्र हैं जिसे अभी तक किताब नहीं मिला है जबकि इस साल का पाँचवा महीना बीत रहा है तभी भी बच्चों के बीच किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई है कौन सा समस्या है तुमको किताब अभी तक नहीं आया है नहीं कभी तुम लोग मांग किया है कि बुक चाहिए मांग किए हैं तो कहें जिला में भी नहीं अभी किताब है कौन कहे अध्यापक वर्ग आठ का अब तक पुस्तक मिला ही नहीं क्यों नहीं मिला है सर अब ये तो फिर ऊपर की बात है सरकार का क्या है पढ़ाने में तो बहुत कठिनाई होती है क्योंकि आठवां के बच्चों को पढ़ाना विदा किताब बुक संभव नहीं हो पाता तो हम लोग का जो तरीका है मांग करने का जिनसे मांगना चाहिए जिनको कहना चाहिए वहाँ पर कहते हैं लेकिन उपलब्ध नहीं हो सका क्यों नहीं होगा इसका तो उसका जवाब तो आप क्या चाहते हैं सर समय से बुक मिल जाए समय से किताब मिले बच्चों को सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाए मैं चाहती हूँ कि सुनील कुमार के साथ साथ किशनपुर फकीरा विद्यालय के दूसरा और आठवां वर्ग के छात्रों को किताब मिले इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं अपील करती हूँ कि तरियानी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरविंद जी का mobile number nine nine three four eight zero seven nine zero seven पर कॉल कर दबाव बनाएं और तरियानी प्रखंड के बिशनपुर फकीरा विद्यालय के दूसरा और आठवां वर्ग के बच्चों को किताब दिलाने में हमारा मदद करें मैं रीता जिला शिवहर बिहार से इंडिया अनहट के लिए